Bueno, eh, a, as folgas de setembro do 72 en Vigo eh, responden en, en primeiro lugar a, a unhas reivindicacións eh, laborais é dicir, eh, en, Cetro, en Citroën ten lugar a negociación do convenio colectivo e un desacordo eh, e os traballadores eh, eh, se, se plantean eh, facer un, unha serie de paros non? en Citroën piden unha xuntanza comigo a Comisión Obreira de, de Citrón que, que, que facemos no, no monte eh, viñeron por, por Citrón eh, Isidro Gómez e un e, eh, Isidro Gómez eh, e tamén un que chamábamos, un compañeiro que chamábamos Pontevedra. O motivo da consulta conmigo era que eh, en Vigo Obreiro, que eu dirixía, eh, que era o órgano de, de Comisións Obreiras de Vigo, planteáramos, despois dos paros solidarios en marzo eh, con Ferrol, despois da masacre, pois planteábamos que, bueno, se parou solidariamente e se volveu ao traballo e planteábamos que quedaba pendente unha folga eh, xeral Eh, en Vigo, dai o motivo da consulta, acordamos dar luz verde ao paro aos paros de de, de Citroën sabendo que eso moi probablemente levaba a, a unha folga general era a nosa estrategia de luta de loita en defensa dos intereses traballadores eh, contra a, di, a dictadura. Eh, esas reivindicacións laborais pasaron a reivindicacións solidarias cando outras fábricas se solidarizaron con Ferrol porque a empresa despois de parar Citroën pois fixo eh, unha serie de, de despidos e, e, e conforme se foi generalizando a folga en Vigo eh, houbo 4.000 despidos eh, en, en, todo, en todas as empresas eh, de Vigo De maneira que se estendemos a, a folga eh, xeral e, e intentamos a toma da, da ciudade a cidade polos traballadores en solidaridade eh, con, con Citroën. E logo, en terceiro lugar, esas reivindicacións, primeiro laborales, logo solidarias, transformanse en reivindicacións políticas, democráticas, porque o que estaba en xogo é mm, a liberdade de folga, de, de, de reunión, Eh, de, de, de manifestación, ¿no? De maneira que con nunha evolución moi rápida de días, eh, o, que, o que é un conflito laboral se transforma en un conflito político, é dicir, Vigo contra, contra a ditadura, ¿no? Bueno, as lembranzas eh, personais que teño pois van na, no, na dirección seguinte. Eu era o responsable eh, do movimento obreiro no, no partido en, en, en Vigo, non? Entón, a, o me, a miña primeira inquietude é pasar á clandestinidade para poder seguir exercendo a miña a miña función entón os recordos son pois eh, eso de, de ir de casas en casas de familiares normalmente eh, polos camiños eh, movinme máis ben na zona de Castrelos e eh, Periró onde tiña, teño eh, casas de, de, de familiares traballadores eh, tamén e logo dende ali dende dende Castrelo movíame polos camiños eh, paralelamente a, a, a Gran Vía, non? procurando eh, evitar, pois eso, todo eh, coches, eh, autobuses, eh, taxis, calquera, calquera medio de comunicación que podía, pudiera ser facilmente interceptado por, por as forzas policiais que teñan tomada a, a, a cidade. Entón, por onde máis anduve eh, dende, dende Castrelos eh, eh, eh, hacia arriba, hacia, digamos, hacia Paz de España, por San Pedro de Mau que me daba acceso a Teis e o Calvario, aínda que tamén iba na, na outra dirección, pois cara a, as travesas e, e, e, e todo eso. Eso, eso por un lado. E, o meu horario durante os 15 días de folga era trataba de ser regular, o, o cual, pois claro, <laughs> requería que non me collera a policía, non? Polas mañáns eh, xuntábame co comité de folga general, un ou dous representantes de, das fábricas eh, máis importantes para recoller información e di, discutir un pouco con eles a orientación da, da folga que tiña unha dimensión política dende os primeiros días eh, moi evidente. Polas tardes eh, volvía a casa na, na, na que provisoriamente estaba, eh, eh, redactaba o, o meu diario da, eh, da folga, non? Dúas ou tres páxinas manuscritas que <laughs> aínda teño que, que publicar está inéditos e despois do diario que servíame para orientar eh, para mm, ordenar e clasificar toda a información do día, pois redactaba a octavilla do Comité de Folga General, unha cada, cada día. A, algún día pola noite eh, tamén xuntábamos eh, xuntábame co, co comité comarcal do, do PCG, etc. Recordo unha vez eh, pois ala, o, o, ao lado de, do colexio Amor de Dios eh, en Coña, ali, en Colla, ali entre, entre as ervas <laughs> eh, eh, agachados, <laughs> en fin, eh, era todo así enormemente eh, eh, precario, eh, eso, andábamos por, eso, por os campos, por os montes, porque a cidade eh, nos facía moi moverse pola cidade non facía moi vulnerables a, as forzas a, a, a agresión das forzas policiais. Bueno, eh, digamos que, que nos estábamos a, a facer un, un traballo eh, militante que se correspondía coa nosa propia tradición e experiencia anterior, ¿no? Entonces, eh, eh, aí é onde no, no, ese oído no, que nos eh, eh, movía, ¿no? Eh, e, eh, igualmente eh, esa relación íntima entre, entre o Partido Comunista e, e Comisións Obreiras que que, que está prácticamente na, na orixen de, de ese renacer do movimento obreiro que sigue a folga do, do, de 1962, onde Vigo eh, xogou un papel eh, importante, non? Entón, pois nada especial, máis que eh, era unha ocasión eh, importante que surdía do propio movimento obreiro para ir a, a unha folga xeral que, que, que, que axudase nese, nese camiño en Vigo, digo unha folga xeral en Vigo, que axudase nese camiño no que estábamos tantísimos comprometidos no conxunto de, de España de ir a un, un derrocamento eh, da dictadura pacífico, pero eh, moi firme dende a rúa, non? Bueno, a primeira hai que entender que hoxe es, eh, pois resulta extraño, non? Despois de, do que viu eh, de, cada un funciona con grupos que procuran infiltrarse nas empresas, nas universidades, etc. Que era, que era tamén, tamén o, o que pensaba a, ah, o, o régimen de Franco, eh, que todo era infiltración. Sen embargo, eh, eu creo que as cousas eh, eran distintas. Eh, Comisións eh, Obreira nace como un movimento espontáneo por, por contra o sindicato eh, eh, vertical que o PC eh, decide apoyar nun, non, case dende o principio a historia de Marcelino Camacho nese sentido moi é moi evidente tamén tamén en Galicia. Aí eh, o, tanto militantes comunistas como do movimento obreiro acordan eh, a entrada no sindicato vertical para utilizalo para promover a loita obreira e as propias comisións obreiras, o que foi un éxito tremendo, e aí se produce unha relación eh, de, eh, bilateral, no? eh, unha doble, unha doble dirección, por lo tanto, militantes eh, comunistas nas, nas empresas eh, axudaban, creaban ou axudaban a potenciar as comisións obreiras e, por outro lado, dirigentes eh, de, e, e militantes do movimento obreiro eh, eh, independentes eh, pois se, se, se achegaban ao Partido Comunista, o caso máis evidente de Valdino Varela, non? Que, que originariamente viña dunha familia eh, cam, campes, eh, anarquista. Por lo tanto, digamos que se produce aí pois é unha íntima relación entre movemento non só entre Comisión Obreira Supercomunista unha íntima relación entre o movimento obreiro e o, e o Partido Comunista, o movimento obreiro que ten eh, vai adoptando esa fórmula organizativa de Comisión obreiras e de asambleas de fábrica. Eh, eso, eso é moi difícil de entender cando despois se impón esa dinámica de grupos diferentes que, que como dicía o réxime, se, infiltran, se infiltran aquí e alá. Non, non, neste caso non hubo infiltración, hubo unha produción espontánea de, de, de militancia sindical e política que que, que acabou no Partido Comunista, en definitiva, no meu caso tamén, eu entrei no Partido Comunista na universidade, pero viñado do sindicalismo democrático na universidade, do sindicato democrático estudiante da Universidade de Madrid. Entón empecé na actividade sindical e, e logo me aderín ao Partido Comunista simplemente porque era o que máis eh, estaba apostando pola eh, recuperación dos movimentos eh, sociais e pola luta contra contra a, a dictadura. Por lo tanto, volvemos ao mismo. A íntima relación entre o Partido Comunista e Comisións Obreiras é, ten que ver con esa íntima relación entre reivindicacións económicas, reivindicacións sindicais e reivindicación política políticas nesa parte final de, do franquismo. Non? Eh, no, no ano 72, eh, cal foi a aportación do Partido Comunista a folga xeral? Eh, pois bueno, primero orientación política, porque nós estábamos en esa estrategia de, de folga general e eh, de folga nacional para o derrocamento da, da ditadura. ¿no? Eso é o máis importante e é no que eu eh, estaba empeñado, ¿no? e correspondía máis a miña responsabilidade orgánica. ¿no? E, eh, e, pero tamén non é menos importante que o Partido Comunista de Galicia en Vigo e, e, e puso o seu aparato de propaganda ao servicio do, de, da folga. Non? E, eso é moi importante porque era o aparato de propaganda que servía eh, para a nosa actividade en todo o consunto de Galicia e, e era enormemente eficaz e, e eso nos permitía sacar unha octavilla diaria porque eso do Comité de Folga Seral porque eso era, digamos, o único medio de comunicación que tiñamos eh, con, aparte das, a, das, das asambleas eh, cos, cos traballadores e co, e co resto dos co resto dos vigueses e tamén eh, de, de, tamén se aportou desde o partido seus contactos para para facilitar información a, a, aos dirigentes obreiros, concretamente en Telefónica, porque nos permitía saber digamos, o movimento do, do, do enemigo, non? É dicir, as unidades que chegaban aquí, eh, eh, represivas, eh, en fin, e iso foi moi útil no seu momento no meu diario, tomaba está todo anotado puntual, puntualmente porque a información que tiñamos nas xuntanzas pola mañán era na doble nesa doble eh, dirección, eles me contaban Eh, o, pois esa última asamblea obreira local que é moi importante ou, ou as noticias eh, das manifestacións ou de, de todo eso e eu tamén a información que tiñamos a través dos contactos do, do Partido Comunista de, de Galicia en Vigo. Yeah. Bueno, mira, é eh, que realmente eh, con todo eh, o, en fin, a dificultad que hubo e a, e a represión, eh, a folga desos, desas dúas semanas eh, en Vigo, desas dúas semanas de setembro, foi unha gran victoria histórica. Aguantar 15 días frente a toda a represión que nos caeu en Riba é, é un éxito eh, enorme. Hai poucos casos na, eh, en España que se cadran nalgúna localidade do Baixo Llobregá, pero pouco, pouco máis. E efectivamente, eh, se, se houbera se houbera eh, Eh, eh, si, si esto, por exemplo, eh, si, si isto se hubiera generalizado eh, no conxunto de España e hubiéramos sido quen de, de facer unha folga xeral e unha folga nacional era a maneira que tiñamos para decir que se uniran as clases medias e, e, outro, e outros sectores non? pois houbera habido unha transición moi diferente porque non sería esa transición negociada co, coas, coas forzas aperturistas do réximen como foi, senón que sería unha ruptura democrática eh, neta, non? Eh, eh, donde as estructuras do réximen anterior, do réximen franquista, hubieran desaparecido para, para ser eh, reemplazadas eh, por la estrutura democrática, non? Eh, ahora, por que eh, o resto de España non fixo que, o que fixemos nos en Vigo? Bueno, pois esa é unha boa, unha boa pregunta. Eh, probablemente mm, conta moito o, a memoria da represión que, que se iniciou en Galicia en 1936 e, e que deu lugar, pois eso, a, a desaparicións e, e asesinatos de decenas de miles de, de xente demócrata, de xente, de xente de esquerda. Eso outros colegas, historiadores, a, teñen falado como ese temor está presente aínda na, na, na, trans, na transición o cual concede máis valor ao que fixemos en Vigo e tamén en Ferrol eh, ese, nese, nese mismo ano, donde pois a clase traballadora foi foi capaz de, de vencer ese, ese medo e, e plantarlle cara a, a, a, a, di, a dictadura, o cal nos, nos enchía de orgullo como, como fillos de, da clase obreira e como militantes eh, comunistas non puido ser, pero nos, eh, en definitiva, o intentamos en Vigo e antes de Vigo en Ferrol, no? Hola, hola, óyote mal. Sí, se si podes subir a voz, mellor, dime. Igual, pero é igual, ente, en, eh, ollo. Mellor, sí, vale. Dime. Mira, sí. Mira, a, a represión foi desproporcionada polo que dicíamos antes. É, é decir, si, si o de Vigo se repetira no resto de España, a ditadura caía pois como outros regímenes dictatoriales dende a rúa. Por lo tanto, había que mm, eh, eh, abortar esa, esa experiencia de loita sindical e, e, e, e democrática. Entón, a cidade foi ocupada, viñeron xente da Brigada Político-Social, da Policía Armada, de, por todos os lados, participou tamén a Guardia Civil, por exemplo, eran Guardia Civil os que mm, eh, via, viaxaban nos, nos autobuses de Vitrasa, porque cando dende as fábricas que quixemos par, paralizar a cidade, eh, pois eh, no, pensábamos que, que o fundamental era eh, eh, parar eh, Vitrasa, pero claro, os, os grupos de traballadores que o intentaban atopábanse eh, pois eh, como mínimo unha, unha parella de guardias civis en cada, en cada, en cada autobús Por lo tanto hubo realmente unha enorme concentración de forzas re, represivas, auseches, detencións, malos tratos, torturas, en algún caso. E, eso xenerou unha reacción de medo eh, sobre todo na clase media, que a diferencia do que sucedeu en, en Ferrol, que se uniron os traballadores en resposta á masacre eh, en marzo deste mesmo, dese mesmo ano de 1972, pois en Vigo a clase media non, non entrou en escena, non participou, non se solidarizou eh, democráticamente cos, cos traballadores Eh, eh, industriales. De feito, non o farían hasta o 4 de Nadal de 1977 na manifestación pola autonomía. Logo, tamén hai que facer notar a vergonzosa, vergoñenta, colaboración dos empresarios de Vigo con esa represión. Xa, había eh, eh, despachos da Brigada Político Social nalgúnas empresas, van, constame no, o caso de, de Barreras que onde traía meu pai, meus tíos, primo, primos, coñezo máis, non? E, pero, pero, pero mm, a través de, de, de, do gobernador civil eh, os empresarios aceptaron ignominiosamente despedir a esos 4.000 traballadores que, que querían, en definitiva, eh, que, que foran readmitidos os traballadores eh, despedidos eh, polo paro de, de Citroën. Polo tanto, como decir, se non queres caldo, dúas, dúas tazas. Aposta do réximen por, derro por impedir a folga xeral de Vigo foi tremenda. Desos 4.000 quedaron 400 despois de, do, do fin da folga eh, eh, despedidos. Eh? decir, é un problema que non se resolverá dunha maneira plena hasta a amnistía de 1970 eh, 77 e, e, e, con, e ora con eso vou rematar é dicir que o, o coste de, da clase obreira eh, nesa, nes, nese, neste episodio do que estamos a falar de, de loita pola, pola democracia en, en Galicia, pero tamén en España foi foron sobre todo os, os despidos. É dicir, que neses catro anos que hai, cinco anos, perdón, entre 1972 e a promulgación da amnistía en 1977, moitas familias o pasaron eh, moi mal. Alguns emigraron, outros viviron de nese tempo dunha maneira eh, abondo precaria porque o réximen seguiu controlando e non había maneira de, de que atoparan emprego eh, outros sitios. Nalgúnas empresas se conseguiu, eh, algunhas readmisións, pero ese problema quedou pendiente ata eh, a amnistía. De feito, en 1976 eh, eh, organizamos a primeira manifestación eh, pola eh, eh, sin represión, é dicir, que pudemos manifestarnos por unha negociación que eu fixera co gobernador civil daquel, daquel entón que despois entrou na UCD era bastante, bastante aberto non era na época de Suárez e iso foi en 1976 pois hai unha foto ali dos, da, da manifestación diante de, do, do Club Náutico de Vigo e todos son puños, é un bosque de puños unha e, e a maioría da, das pancartas eran pedindo amnistía sindical, non tanto amnistía política, non? como amnistía sindical. Polo tanto, eh, tanto a democracia como Galicia teñen unha gran déboda eh, cos traballadores de Vigo e Ferrol que, que, que, haber, que habería que, que habería que subsanar, pero non sei se, se se fará. Hai algúns detalles por aí, pero non sei se se fará eh, sencillamente, inda que a historia é eh, así, non? Eh, logo a escriben eh, eh, os vencedores, e nese caso os vencedores de esa, de esa transición que, que foi que, que garantiu non quedaba outra solución que aceptalo pois unha continuidade eh, do franquismo, no franquismo incluída dentro das institucións como, como, como foi, como é o exército sobre toda a magistratura non? entonces eso vende eso ven, vende de ali e eso explica tamén porque eh, en Vigo todavía non hai, que acabamos de pedir unha vez máis ao Concello, un, un lugar eh, de, de, dedicado a, a, a folga do, do, do, do 72 a diferencia do que sin embargo eh, aconteceu en, en Ferrol entón vamos moi retrasados eh, vimos de celebrar eh, estamos a celebrar o 50 aniversario da folga do 72 como se si fóramos como se si non tuvera nada que ver con co, coa democracia que hoxe disfrutamos. E, bueno, as cousas hai que facelas non porque porque teña un reconocimiento, senón porque é o correcto, que é o que fixemos na, naquela ocasión e, e, e volveríamoslo a facer se si, si, si se dera esa situación e tuveramos azos e, eh, e, eh, e eh, idade para, para, para elo. Sí, sí, ningún problema. De acordo, salerá, salerá en nos eh, os sobes. Da. Perdón? De acordo, pois